Merhaba dostlarım ben Serdar ve Sanrasa hoş geldiniz baştan. Ee, Gönül Çetin'le birlikteyim ve sanırım Los Santos'un oyunun ilk bölümünün son şeyine gideceğim. Ooh. watch it, homie. Gel bakalım. shoes linked to the side, man. Yeah, whatever. You looked at yourself recently. Hey, I know you from somewhere, homeboy. Neyse hadi bakalım göreve girelim. Daha fazla uğraşmayalım. Green Sabre. This is when we show the ballers Aynen. banging is all Yo. about. Grove Street is king. Say it with me, niggas. Grove Street is king. Grove Street is king. Yo. Hey, sorry, bro. I got caught up. Yeah, you probably was hitting one of them baller rats. Yeah, I know what you was up to, nigga. <laughs> yeah, yeah, you know it. Listen up. Y'all down with CJ, right? Yeah, yeah sure. He's been through a lot. I mean, we all been through a lot. But CJ's helping us clean up the hood. He's taking the fight to the enemy. Yeah. Showing all of us how he used to be. Yeah. yeah. What he used to mean to be a Grove Street. All right. CJ, you my brother. My running dog. I should have never doubted you. It's nothing. But you're home now, partner. Yeah, oh, Right. home. For sure. Listen up. I want all y'all to go get heated and meet me downtown under the Mulholland intersection. We gonna roll on these baller motherfuckers. Yeah, all right, all right. I see y'all in traffic. Yeah, let's roll. Yeah, for sure. You win? Haydi hepimiz tuzağa düşüp ahbap. Haydi hepimiz tuzağa düşüp ölelim. Alright, you go get heated up and I'll meet you at the crossroad. Aynen ah, öyle. Ah. Kim arıyor? Diğer elemanlar nerede? Nereye gittiler abi bunlar? Ben mi çok yavaşım? CJ mi çok yavaş? İçeride gidip bir tuvaletini mi yapıyor? I'm kind of busy now. Something big going down. Essie, I gotta see you, Holmes. Tell you something. Look, if it's about Kendall, don't worry. We cool, all right? No, CJ, you gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. It can't wait, Holmes. If I tell you, you won't believe it, Essie. I swear. Ah. Uh, okay, I got about five, so it better be good. Where you at? I'm under the freeway, north side of Vernon. Okay, hadi. Yanıma eleman alacağım. Gelin bakalım dostlarım. Var mı işinizden makine tüfek tüfek kullanmak? Gel. Ne? Neden gelmiyorsunuz lan şerefsizler? Ben bu çetenin lideri değil miyim? Lan ne biçim elemanlar ya? Tabii ki Grove kaybeder böyle elemanlarla birlikte. Geberin lan. Neyse yolda silah alayım. Parayı alayım en azından. Yani silah pek şey olmayacak zaten. Silah alacaklar da. En azından parayı kurtarırız oradan. Güzel. Şimdi Sezar'ın yanına gideceğiz. Sezar'ın yanına gideceğiz. Of be. Şuradaki şeyi yerden atlamaya bayılıyorum. Şuraya çarpmamaya bayılmıyorum. Şuraya çarpmaya hiç bayılmıyorum. Nefret ederim böyle bakalım. Hadi bakalım. Sezar'ın yanına gideceğiz ve ihanetin derinliğini öğreneceğiz. Lanet olası e, Big Smoke'a ve lanet daha da lanet olası Ryder'a uzaylılar ne e, önerdiğini yaptı onu göstereceğiz. Binaların arkasındaki arabaya bin. Hadi bakalım. Neden illa ki bu araba? Bu arabayı buraya kim koydu? O da var. Bravura. Vura vura vura oldu arkadaşlar. Vura vura so vura. So you way across town to see what? Just in time, Esse. Take a good hard look over there. Çalılıklara bak. Yeşil. Sen hiç yeşil çalılık gördün mü hayatında? So, some ballers hanging around a dope spot. So what? Just watch, homie. What the fuck? Oh, no. Shit, Smoke, what you into? Shh, that's it. Look at that ride. That's the motherfucking green saber. the sabra. Shit, Smoke. Crash making you sell us out? Ma! Ah. Sorry, Issy. I heard a rumor and poked around. I didn't believe it myself, but Nah, nah, you did the right thing. Sezer adamdır ya. Adamdır bu adam. Adamdır. I gotta go tell Sweet about. Oh, fuck. Sweet. Look, go get Kendall and take her to a safe Aynen. place. What you thinking? It's sweet. I think him and the homies is walking into a trap. Of. Just go. Go. Of, geri dönüşümüz e, çetin olacak ahbap. Abini ömreden çatışma bölgesine gitmeye çalış. Abin mi? Smith bizim abimiz mi? Smith daha küçük kardeş değil miydi lan? DJ daha büyük değil miydi? Yoksa benim kafamda mı öyle kalmış? Hatırlamıyorum ki. Sanki little, little, little brother diyordu sanki. Hey what's up? You call me but I ain't pick it up. So leave a message after the... Shit shit shit. Sıkıntı yok Carl sakin. Hemen gideceğiz oraya biz. Of. Bu oyunun senaryosu muhteşem. Kelimenin tam anlamıyla muhteşem bu oyunun senaryosu. Bayılıyorum buna. Hani mizahı yerinde, dengesi yerinde. Lan! Sweet. Şerefsizler. Şerefsizler. Sweet. Sweet. Hey, sweet man, you all right? You've been hit. CJ, where you been? Caesar called and showed me some shit. It's smoke, and he in deep with ten pennies. Ryder da söyle, Ryder da söyle. It doesn't matter man. You gotta get out of here. The cops gonna arrive any second. Oyo oh, oyo oh, kardeşimizi bırakmak yok. Oyo oh, oyo. I'm taking you motherfucker. You hear me? I'm taking you all down bitches. <laughs> Gaza geldi. Daha fazla mı ballas geliyor? Gelsinler. Kimler geliyor? Neredeler? Yani Balaslar beceriksiz abi tam olarak. Tam olarak beceriksiz. O kadar adamla geliyorlar ve beceremiyorlar ya. Nereye geliyorsun sen? Ayıptır sorması. Oha. Aa yok. Güzel. Ne oldu? Of. Of. <clears throat> Onlarla da savaştaydın oğlum. Az önce bütün şehrin polislerini kıydın. Reuniting with the Families görevinde. Bütün şehri kestin. Bunları mı acıyorsun? Man, take it off. Please, man, I can't breathe, please. Oh, all right, but only because you said please. <laughs> Tempe iyi bir karakter ya. Tempe'yi se seslendiren Samuel Jackson bu arada. Şey, ee, Nick Fury Avengers'daki. Adamlar çalışıyorlar. <laughs> Kaliteli ya bu oyunun seslendirmeleri çok hoşuma gidiyor. Nice, clean air. Fucking smoke. Oh, sweet. Sweet is alive. alive güzel, güzel, inside. güzel. He's in a prison hospital being treated for gunshot wounds, awaiting trial. Yeah. Somehow nobody's caught you yet. Oh, yeah. You should be glad, Carl. Your moron brother's alive, your street trash soon-to-be turned-out sister's alive, and she's only sucking one greaseball's dick. <laughs> Seni öldüreceğim oğlum. Seni öldüreceğim oğlum. Çok fena öleceksin sen. We want you to do a little favor for us, Carl. İyiliğinizi sevsinler. İyiliğinize tüküreyim. Smoke? turned on me. Smoke smoke does exactly what he's told. He learned that lesson a long time ago. Damn, man. Take it easy. homies for life. Nah. That's all bullshit, Carl. Nah. You learn that when they ran you out of town just because you let Brian die? Huh? Eddie, I Brian'ın ölümüne bu adam mı ee, sebep oldu? CJ mi sebep oldu Brian'ın önünde? Anlamadım ben. Orayı hiç açıklamadılar işte. Arka plan hikayesini açıklamaları, açıklamaları lazımdı. Keşke sahnede Stories diye bir şey çıkarsalar ama çıkarmıyorlar şerefsizler. Rockstar San Andreas Stories'i çıkar. Introduction'dan öncesini, öncesini. Hani Tempeni bu adamlarla nasıl bu hale geldi? Hani Brian kimdi? Diğer elemanlar kimdi? Grossfield'in zirvesinde nasıldı? Bunları öğrenmek istiyorum ben. He seems to Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake ass. Tabii tabii tabii. Soon as he gets caught with his hand in the cookie jar, he'll whistle any tune Internal Affairs wants him to. See, they got him hiding up out Chile someplace. Chiliot. Chiliot diye okunuyormuş. Chiliot diye okunuyormuş. Mount Chiliot diye okuyor, okunuyormuş. Chiliot ya. Aa çok rahatladım şu anda. Bunu nasıl okunduğunu öğrendikten sonra. Mount Chiliot. Mount lanet olsa Chiliot. <clears throat> Vay. Wow. Vay. Wow. Neyse en azından artık silahlarımı alabilirim değil mi? Kendime güzel güzel silahlar alayım buradan dediğim gibi. Ya bundan sonra silahlarımı el koymayacaklar şerefsizler. Ben onların silahlarını el koyacağım bundan sonra da. Haha. Şimdi dostum, değerli dostum benim. Elinden neler var? Atmalar. Ha. Shotgun yok mu? Çifteler. 600 dolar. Sekiz yüz dolar. Altı yüz dolarlığı alayım ben. Works well in a crowded area. Perfect for killing, pure and simple. 60 kurşun yeter bence. Bir de ben tabanca alayım. I didn't sell you this, right? Take it, hold it. Güzel. 6000 dolarımız kaldı. Ben de çelik yelek alayım. Teşekkürler. Best not to mention where you got that, okay? Teşekkürler efendim. Evet her tarafta tarikatçılar var. Gayet iyi biliyorum dostum. Gayet iyi biliyorum şimdi. Hazır bunu yapmışken hazır silahlarımız varken ee, çekeyim mi senin? Yeah, I'm a vain bastard. Hello. Bak istediğim kadar fotoğraf çekebilirim. Çekiyorum fotoğrafını. Gülümse. Gülümse Ay canım benim. Hey çirkin herifler. Oo bu fotoğrafı bir daha ik ikisini aynı anda göremem diye düşündüm ve çektim fotoğrafı. Sen çok tuhaf bir adamsın. Senin fotoğrafını çektim. Hey, Merhaba kovboy. Çektim fotoğrafını. Okey göreve gidebiliriz o zaman. Uhu dostum ne haber? Yine çekeyim. Her her yerin fotoğrafını çekeyim ben. Hazır sınırsız fotoğrafım varken. Çok saçma lan. Neden sınırsız fotoğrafım var? Bir film yetmiyor mu bana? Sınırsız filmim var diyeyim bu durumda. Sınırsız fotoğraf olmuyor tabii ki de. Hadi bakalım. Badland. Görgü tanrını öldür sonra geri gel. Tamam yaparız. Lan. Motorumu isterim ben. Orada benim motor olacak. Ha? Badlands tamam anladık hadi. Al bakalım. Uhu! Adam ezecek miyim? Ezecek miyim? Ezemedim. Adam yok zaten ileride. Ya sen neden öyle yapıyorsun ya? Al bakalım. Olarak çekmek için sol farı tuşunu kullan. Neden? Neden ateş edemiyorum motordayken? İspiyonist, ispiyonist mi? İspiyonist ne demek lan? Manyaklar. Nereye çıkıyor? Bu yukarı mı çıkıyor? Ha, her türlü aynı yere çıkacaklar. İspiyonist ne demek? Gözünüzü seveyim. O ne? <laughs> Abi. Ne çalıyorsunuz? İspiyon çalıyorum ben. Ben ispiyon, ispiyonistim ben. İspiyon çalıyorum. <laughs> İspiyonist parti. <laughs> İspiyonist ne yapıyor? Var mı öyle bir kelime cidden? Ben burada gülüyorum falan da <laughs> öyle bir kelime var mı cidden? İspiyoncu değil mi bizim dediğimiz? Öyle bir kelime, ispiyoncu diye bir kelime yok mu? Adam içeride çıkar dışarıda. Gizli gizli gidelim. Pek James Bond şarkısına benzemedi. Daha çok bir Türk halk türküsüne benzedi. Ee, ama sıkıntı yok o konuda. Bir iki tane açan var burada. Ah be ne tanımaz hali ya. Of. Headshot çektim öyle oldu tabi. Aa. <laughs> Aa, ah. ah, bayıldım bu işi. Neyse hadi. Evet evet hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi. hadi. Gölge tanrını öldür sonra geri gel. Öyle yapacağım zaten ben de. Amacım o o. Direğe çarpma, direğe çarpma. Ha iyi. Direğe çarptık ama yolumuza geri geldik. Güzel, hoş. İyi tamam adamı tanınmaz hale getirmeyeceğim kısacası. Adamı öldürdükten sonra yüzü hala sağlam olacak. Ama güzel gidiyorduk böyle arkadan falan yaklaşıyorduk. Tam onu biliyoruz. Oraya şey yapabiliriz. Hadi bakalım. Evet ciddileşelim. Ciddileşelim adamı öldüreceğiz. Adamı öldüreceğiz gizli ajan işi yapacağız. Tırtırarak gizli ajan, ajan işi olmaz. Gizli ajan işini yapabilmek için e, ciddi olmak lazım böyle. Bütün e, komik bütün böyle ciddiyet olmayan duyguları vücuttan atmak lazım. Değil mi? Aa ciddiyim ben. Ben şu anda çok ciddiyim. Evet. Gerçi ben diğerden ateş ettiğim zaman bunların ruhu duymadı. Tamam bunu bildiğim güzel oldu. Ağaçlar da kocaman maşallah ağaçlar ağaç iyi, kule. Adamlar tahtadan kuleleri dikmişler buraya. Ahşaptan kuleleri dikmişler. Ağaç yapmamışlar. O yüzden rahat rahat saklanabiliyorum bunların arasında. Ben direkt böyle arkaya edeyim. Arkadaki adama yaklaştıktan sonra pat diye indireceğim onu şimdi. Ya pat diye indiririm ben. Her adamı pat diye indiririm ben. Benim öyle bir özelliğim var. çekeceğim çekeceğim. Fotoğrafı çekeceğim. Beyler. Beyler. Fotoğraf makinesini bırakmaya git. Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Buna ne lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Koca ayak gibi yürümeye başladık. Ne oluyor oğlum? Koca ayağın yürüme animasyonuydu bu. Yine bu ne demek? Bu şu demek. Lütfen peşimden gelmeyin. Lütfen efendim peşimden gelmeyin. Koca ayağın yürüme animasyonunun bu oyunda olması demek. Koca ayağın varlığını ispatlar bence. Adam resmen koca ayak gibi yürüyordu. Hey beyler sakin. Bence sakin olabiliriz her beraber. Çünkü adamlar Range ile geliyor. Ben e, FBI arabasıyla geliyorum. Onların şansı daha yüksek. Bence izim kaybettirebilirim ben. Lan nasıl çıkıyorsunuz bu daha siz yani olarak? Nasıl bir iş bu? İki yıldız mı? Ne güzel bir yıldız olmuştu ya. Haydi. Abi bu hükümet arabası bir kere. Ay tüküreyim. Aşağı iniyorum ben. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Baskıza baskıza baskıza gaz baza gaz baza gaz baza gaz baza gaz baza gaz baza gaz baza Hadi hadi hadi hadi hadi hadi Ve Yeah Yeah Yeah Oh be Oh be neyse. Hey izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu, bu, bu dünyadan keyif almışsınızdır diyecek. Bu dünyadan, umarım bu dünyadan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Çünkü uzaylar geliyor artık burada olmayacağız. Başka dünyalara gidiyoruz. Oh, İyi olsun sen olsun. Aynen çıkın oradan siz. Whetstone or whatever that is. I don't know Whetstone too well. I got some family out there, I think at least you ain't jail, home. Shit's fucked up with your brother, is it? You be careful and look after Neyse. Don't worry about me, man. You worry about the man who tries to fuck with my woman. I got some backup coming out to protect you. My cousin. Really intense, Holmes. Trust me. Meet them over at the diner in Dillymore in Red County. You won't miss them. Neyse. Ee, bana oyunu baştan bir sevileyim de. Güzel. Ne diyordum ben? Neyse videodan keyif alırsanız beni paylaşmayı unutmayın. Ee, daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. E, Facebook sayfamızı Facebook sayfamızı beğenmeyi, Facebook grubumuza katılmayı, Twitter hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Böylelikle benimle daha rahat iletişime geçebilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. E, paylaşmak istediğiniz şeyleri paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.